katakan maaf semua bayar guys

tapi nggak ada suaranya oh itu udah mati cuk Next stage. kepala tuh gitu. dari sana ya. I need a weapon. wish <laughs> nah itu. Hmm, dapat AWM belum? Anjir belum tuh. AWM 1000. ada mobil anjir Telkomsel sini pantesan Telkomsel bagus dan wah mantap anjir takut mati anjir belum nikah cowok saya cowok jangan mati dulu cowok hampir boleh buat kan đi thôi lihat chưa jalan jalan nggak ada bằng tunggu xe bằng nomor tiga keluar Mark the location. Bukan musuh tuh, musuh tuh, musuh tuh, bukan butuh. Satu lagi sana. Mark the location. Mayan, Mayan sakit. nggak ada cuk Gak ada orang yang bisa diajak Watch out! Marked a location. từ từ đây đó kung ngeprem HP saya ya Watch out! 说。 ngapain kamu itu mati sini bang help help Ayo, mas. 特别憋